Nå skal vi besøke eh, Hvem skal vi besøke? Lena. Tone Rose. Tone Rose, ja. Nå skal vi besøke Tone Rose. Hun eh, bor her. Sist jeg sjekket, i hvert fall. Eh, og hun har en gym i stuen, så vi skal opp og snakke med henne og høre hvordan det føles. Rosa jeg var faktisk ikke hjemme, men eh, det var et eh, grådig fint slott, som du sikkert har sett. Så nå går turen eh, videre et eller annet sted. Det må vi egentlig finne ut av eh, når vi kommer til bilen. Hvor skal vi nå? Det vet vi ikke. Men eh, vi må jo ha et sted å sove og noe greier, så vi får se hva vi finner. Vi har jo veldig begrenset internettdekning her. Det er jo klassisk når det er så masse mennesker på et sted. Det kjenner vi f.eks. igjen fra Dortmundos. Så det blir ikke spesielt mye Pokémons, men jeg fikk eh, heve innpå en eh, liten eh, Ja, et eller annet. Jeg glemte hva jeg hev innpå. Jeg hev innpå en eller annen på gymmen oppe hos Tone Rose. Så, og jeg så de andre som sto der, de har stått der i over et døgn, så det er håp om at den blir stående en stund. Da får vi coins. I morgen så er jo det faktisk eh, kommunetilday. Vi gleder oss veldig til kommunetilday. Vi har ikke helt bestemt oss for hvor vi skal være, men mest sannsynlig så ender vi opp igjen i eh, Lisboa. Bare for å få en eh, by med litt størrelse og god sjanse for både Pogstop og spons denne Community Day så vil jo eh, Blastoise lære seg eh, Hydro Cannon. Dette vet du sikkert, for mest sannsynlig når denne filmen kommer ut på internett, så er Community Day ferdig for lenge siden. Men nok en gang så lærer eh, Community Day Pokémon eh, sitt signaturangrep. Og denne gangen så er angrepet ikke veldig imponerende som det har vært kanskje med Charizard og Dinosaur de har lært seg skikkelig bra angrep. og det et angrep som faktisk hever Pokémon, eller den Pokémonen litt opp når det gjelder sin type. For Blastoise så skjer dessverre ikke det. Blastoise havner langt nede på rankingen over vanntype vanntypeangripere, men vi sier selvfølgelig aldri nei takk til eh, shiny squirtle, shiny Wartortle og eh, shiny Blastoise. Fantastisk flotte farger, spesielt på skjellene til eh, de tre pokémonene. I tillegg til det så er jo eh, det blitt lovet oss Squirtle Squad Squirtle, og det som er veldig spennende er å se hvordan dette her fungerer, og hvor stor sjanse det er for å finne dem, hva solbriller de får, om de får eh, de samme solbrillene som Pikachu har, eller om de får en annen type solbriller. Sånn som den sjef Squirtle Squad Squirtle har i denne filmen. Uansett, vi gleder oss eh, veldig mye. Det kommer til å bli kjempeartig. Og vi satser på både shiny med og uten solbriller.